سلام بچه ها شما میتونید به هر چیزی که بخواید برسید و اصلا سخت نیست اول فکر کنید بعد حرکت موفق باشید I'm going off every chance I get